እኔ ቄስ ሳሙኤል አየለ ይባላለሁኝ። ኃላፊነቴ በአስተዳደርነት ነው። በተጨማሪም እቃ ቁልፍ በእኔ እጅን ይመስላል። ነገስታቶቹ እዛን ጊዜ የነበሩት በሶስት ሱባኤ በጾም በጸሎት ከኢየሩሳሌም እምነትን ይዘው መጥተው እቺንም ሶስት ሱባኤ ከዞሩ በኋላ በዓላማ ሰንደቅ በከበሮ በእምብልት ነፍ በምስጋና ከዞሩ በኋላ እምነቱን የዚኛውንና የዛኛውን አንድ ላይ አድርጎ ጸሎት ጸለዩ። ከጸለዩ በኋላ ዳግማዊት ኢየሩሳሌም ብሎ ወንጭ ቅዱስ ቂርቆስን ገድመውታል። በግራኝ መሐመድም አርባ አራቱ ታቦት እዚህ የተረፈ እዚህ ነው የተረፈ። ግራኝ መሐመድ በዚህ በስተ ምስራቅ ሲመጣ ቅዱስ ቂርቆስን እየሉጣ ከእሳት እንዳወጣ ቅዱስ ገብርኤል በግራና ቀኙ እሳት አውጥቶበት እንዳይገባ አደረገው። ምንድን ነው ይሄ ብለው ፈርቶ በስተ ምዕራብ ደግሞ ሲመጣ እንዲሁ እንደ መጀመሪያው እሳት አውጥቶበት እንዳይገባ አደረገው። ተነሰራዊቱ ሄደ። ሲሄድ በዛን ጊዜ በዛን ዘመነ መንግስት አልተረፈም፣ በዛው ሞተ። የትኛውም ቤተ ክርስቲያን አልተቃጠለም። ከዛ ወዲህ አርባ አራቱ ታቦት እዚህ ነው ያተረፈ። አዲስ አበባ ቅዱስ ጊዮርጊስ አራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስም ከዚህ ነው የወጣ ነው አባቶች ያሉ የነገሩን ማለት ነው። በቃ በየአድባራቱ ከዚህ እያወጡ እያወጡ ተክለው ሰላም ወርደዋል። እዚህ ሲገደምም ውሃው እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ነው። ተቀድሞ ከተገደመ በኋላ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ በአባቶች የነበሩ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ነበረ። እሳተ ገሞራ ፍንዳታ መሆኑን በምንድን ነው የሚታወቀው? ከሰላ ከሰሎቹ ከጭንጫው ይታያሉ፣ ከጭንጫው ይታያሉ እስካሁን ውሃውን ውስጥም ደግሞ ከሰላ ከሰሎቹ ይታያሉ። እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ሆኖ የጋራው አርባ አራት ምንጭ ተመንጭተው በጾም በጸሎት በሱባኤ አባቶች በዛን ጊዜ የነበሩት በሱባኤ በጸሎት በጾም ይህንን እሳተ ገሞራ ወደ ውሃ ተቀነሰላቸው ተቀነሰላቸውና ጸበሉ ከዛ ከወሊሶ እስከ አምቦ ጸበል በወሊሶም ጸበል ይገኛል፣ በአምቦም ጸበል ይገኛል። በወንጪ ቅዱስ ቂርቆስ ገዳምም ጸበሎቹ እስካሁን ያሉ ሰዎችን እየፈወሱ ነው ያሉ ጸበሎቹ ማለት ነው። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አለ፣ የመድኃኔ ዓለም ያለ ቅዱስ ሚካኤል፣ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ የቅዱስ ገብርኤል፣ የቅዱስ ዮሐንስ እስካሁን ፈውስ ሆኖ ይገኛሉ ጸበሎቹ ማለት ነው። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን በዚህ አካባቢ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከዛ ሙዚየምም ብራና አጼ ኃይለ ስላሴ ገብቶ አይተው እቺ ቤተ ክርስቲያን ገምተው ፋሲለደስም ይገባሉ። ኃይለ ስላሴ ሳይገቡ በፊት ፋሲለደስ ገብቶ መረዋውን አስረክቦ ሄደዋል። መረዋው ትልቅ በአንድ ሰው በሁለት ሰው በሶስት ሰው ከመሬት የማይነሳ አስራ አራት ክብደቱ ኪሎ ማለት ነው የሚሆን አሁን ይገኛሉ። ቤተ ክርስቲያን መረዋ ምንድን ነው ያለው? ዝመረዋት ዘንጉሰ ነገስት ፋሲለደስ ፋሲለደስ ለወንጪ ቅዱስ ቂርቆስ ባህር ከመይኩን ነው ለመድኃኒተ ሥጋ ወነፍስ የሚል ይገኛል። ከመረዋው ጽሁፉ ማለት ነው። አሁን ሙዚየም ውስጥ ያለው ደግሞ ከዛ ቀጥሎ አፄ ኃይለ ስላሴ ገብቶ አይተው ጎብኝተው ደስ ብለዋቸው እውነት ቂርቆስ ከሆንክ ኤርትራ በእኔ እጅ ኤርትራ በእርሳቸው እጅ አልተመለሰች በሳቸው እጅ የለችም ነበረ። ኤርትራ ተወርሶ ነበረ። አሁን ኤርትራ በእኔ እጅ ከገባች እኔ መጥቼ አሳንጻለሁ ብሎ ስለት አድርጎ ሄዱ ከዚህ ሲሄዱ በዛውን ጊዜ በእሳቸው እጅ ተመለሰች ኤርትራ። እሳቸው በፍትሐሪ ሀብተ ጊዮርጊስ አማካኝነት ገንዘብ ሰጥተው እዛን ጊዜ የነበረውን ገንዘብ ሰጥተው ይህንን ቤተ ክርስቲያን አሳንጸዋል። በምን ነበረች? በሰንበሌጣ ተከድኖ ነበረ መጀመሪያ ማለት ነው። ከጅማ አምጥተው አምጥተው በየአመቱ ይከድኑ ነበረ። ቆርቆሮ አልነበረም። እዛን ጊዜ በሰው እጅ ይከድን ነበረ። አሁን እሳቸው መጥተው ስለት ካደረጉ በኋላ ስለታቸው ሰምሮ ኤርትራ በሳቸው እጅ ከተመለሰች በፍትራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ አመካነት ይኸው ቆርቆሮውን አሳንጸዋል። አምደ ወርቁም ደግሞ የሚታዩ የሚታዩ ዙሪያውን አምደ ወርቁ የሚታዩ ከጅማ በሰው ጉልበት ተሸክሞ ያኔ መኪና ያልነበረችም አሁን በሰው ጉልበት ከሀገር ወደ አገር እያሸከሙ አምጥተው አምደ ወርቁንም ይኸው ዙሪያውን አምደ ወርቅ አድርገዋል። ከሰንቀሌ ደግሞ ድንጋን አስጠርቦ እሱንም አሳንጸዋል። ያለውንም ይኸው አሳንጸዋል። የምታዩት ሁሉ ይኸው ሙዚየምም ደግሞ ብራናዎቹ ትልቅ ብራና በግብረ ሕማማት ግብረ ሕማማት በፋሲካ ጊዜ የሚነበብ እንደ እንደ መረዋው በሰው እጅ በአንድ ሰው የማይነሳ ከመሬት ለአትሮንስ ሆኖ የሚነበብ በየዓመቱ ወረድ አውርደው ሲያነቡበት አሁን ጊዜ በአሁኑ ሰዓት በአማርኛ ተለውጦ እሱ ሙዚየም ተቀምጦ አሁን አለ በብራና በአማርኛ እንጠቀማለን። አሁን አሁን እሱ በሙዚየም ነው ያለ። ቅዳሴ አለ፣ ወንጌል አለ፣ ወርቅ መስቀሎቹ አሉ። እስካሁን ሙዚየም ውስጥ ነው ያለ ተከብሮ ተጠብቆ መንግስትም አሁን አይቶ መጥተው አይተው ጎብኝተው መንግስት በራሱ መሳሪያን ሰጥቶ ይኸው በሌትና ቀን በዘበኛ እያስጠበቀ ነው። ይህን ነው ልጄ። አሁን እንግዲህ ቅርብ ጊዜ መንገዱ ከተሰራ በኋላ ነው መንገዱ መኪናው እዚህ ከደረሰ በኋላ ነው መጥቶ ያዩልን። ፈረንጆቹም የጎበኝ አስጎብኝ በኢኮ ቱሪዝም ተመርምሮ አይተው ቢሮ ተሰርቶ እስካሁን እየጎበኙ ነው። ለወደፊትም ተስፋ አለን። ይኸው አብይ መሐመድ አብይ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መጥቶ አይተው እውነት እቺ ሀገር ተደብቃ የምትቀር አይደለችም ብለው አይተው እስካሁን እየመጡ እየጎበኙን ነው። ለወደፊትም ተስፋ አለን። መታችሁ እንድትጎበኙን አሁንም መታችሁ እንደጎበኛችሁን እግዚአብሔር በሰላም ወደ የሀገራችሁ ያግባችሁ። በጣም ደስ ብሎናል። ለወደፊትም ተስፋ አለን ነው